happy guys! Kali ini kami akan menginformasikan tentang 10 buah-buahan dengan antioksidan tertinggi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, yaitu manggis, jeruk, stroberi, anggur, blueberry, blackberry, cherry, kiwi, prem, dan kurma. Halo happy guys, sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Antioksidan banyak terdapat pada vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan lain-lain yang banyak dikandung pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Antioksidan dapat membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas banyak dihasilkan dari zat kimia yang terdapat dalam makanan maupun dari luar tubuh, yaitu polusi udara, asap rokok, dan lain-lain. Radikal bebas dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, hipertensi, kolesterol, dan lain-lain. Pada umumnya, buah-buahan dengan antioksidan tinggi mengandung banyak vitamin dan mineral atau multivitamin dan mineral yang lengkap seperti serta mineral seperti kalium, magnesium, kalsium, zat besi, dan lain-lain. Juga mengandung serat yang sangat tinggi, kaya nutrisi dan karbohidrat serta senyawa-senyawa seperti resveratrol, polifenol, fitokimia, dan lain-lain. Buah dengan antioksidan dapat membantu mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, hipertensi, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penuaan dini, kolesterol, memperlancar peredaran darah, mencegah peradangan, diabetes, dan lain-lain. baik mengkonsumsi buah-buahan adalah dimakan langsung. Bila ingin di jus, sebaiknya buah murni tanpa dikasih gula, air, atau es. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, sebaiknya dikonsumsi secara teratur, 1-3 kali sehari. Jenis buah bisa dipilih secara bergantian. Buat semua happy guys, hidup sehat, hidup bahagia, panjang umur kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.